Hmm. naye kakati mwe mugenda mugulumiza kubanga obusiraamu bugamba nti twogera ku muntu n'obuwanga wenyini waffe obwa buganda tetwogera ku muntumuba mukiriganye n'obote obote yagamba nti eded muganda is eded one egudi muganda hmm. nemumuvuma hmm. obote yali ajoenga nti abaganda n'essajja eribatigomeza ku kyalo nalyo werifa mulitenda abaana baabwe bategeere hmm. gundi mutabani wa kayiira omugenzi andrew kayiira hmm. yajja mu state house nakyalimu nga tasoma hmm. nengamba abakulu nebamuwa scholarship nasoma emakerere bwebamu omudaali yagukanyuka kuba nobulikod remind him mm -hmm. nti museveni yakuwerera musomero ssomero how can it be bad nga omudaali mm. we must remind these people ne francis walugembe omwana mm. ye naje ewange naga nti muzeeyi yatusobezeza sente nga family mm. nemugaga olina kujja mpola famire eri hated mm. nikitabo bamutta bubi naye bwemunaba nga mugulumiza abantu this is the opportunity kaka tuyina babiri tuyina bagulawo oli abafudde nebeeri tumuyina abalokose tyeyayego palamenti yamuyita nekkakka nagaana okgendayo mm. eh, kakati netujja tufuna tumukunde mm. eyalandinga erikopota mulala eyambabazi nga minisita security tugenda okulaba nga ali kumpimakyobalaba nze mbaga nti wisahave prosperous uganda mm. wy ekintu kyonna ekikwatira abantu awamu Europe was devastated by the Second World War. Yeah. In 70 years, they have seen only one war in Europe mm. involving the Yugoslavia. kati wali mu uganda mm. abali mu buyinza abakyoli n'abalanga abali mu magye bebakubanga amasasi nga baga nti emberenga ezivuze mm. embere nga bala esinga obukulu etavaako mu kampala ya odo committee omusajja asinza sente mu uganda kovumo charles oliem nga ono gundi waliwo kampuni bagiyita makomeko mm. makomeko yali ya makamoti ate makamoti emulango bamuzaala luweero kati bayina mm-hmm. baliwo okukonabo ne batibayesinga kalodo gest house gyeri enzomwatozigulawa zenzigulawa kadingidi atunda bulungi atewakisa itayoka akasecheŋamba werizikadingidi werizikaludogesausi mukala zi tekenico services hmm. emusajja yasoboka okukola enguudo ngaagenda mubbala nawemula nebamukubira hmm. mungalo mukalazi okyamuwulira hmm. yagenda ngaomwana waali musomolya banadini nayogera ekigambo ekyobuwemu nebamuyita namukubira ku paledi nga bwakiddamu ekyekigambo kibi tekiddangamu tebakyogerera mu bantu kiri hmm. kyenyini nga kyenyini eh, naye bwe yavaawo yabagaa nti mbazimbireyo ekizimbe kini tetulina library omwana yasigalawo do no yes we must remind these people of their past we remind them the past to shape the future okimanga kiriramu kaffe kaba katono badde ntandika njogedde ku hmm. hmm. nsonga ya minister of works okuba nti nno uh, pamit zagabibwa enaku kumi na nnya nate bagamba ozigwakobakaliisa mm. bunafu bwabakola ekibiina kyabwe mm-hmm. kakati the problem of africans mm. kaliisa believers that by denying other people mm. agond stickers mm -hmm. is getting a monopoly Nene nobwo abasitakazi mulimu gwa ah, kalisa ah, oba minister of works you know no because we, we applied online mr tamari application zali online nga tuzikola direct if, minister of works if, if bagire is in charge of distributing stickers in the media hmm. buli omu not media alone abantu abasinga bonna buli omwaka mwakoze argument nti these people let me hmm. tell you mm. In fact, journalists wouldn't be having a sticker. By the way, because your, we have your, already... Your ID card IDs, yes. would work. Mm. Because for you, nabaga going to mu state house. Mm. Nga bagenda ne bakuga nti reduce your team by two. Kakati reducing ngani? I must have a still cameraman. Yeah. I must have a video cameraman. Mm -hmm. I must have a writer. Mm -hmm. In many cases, webeerawo nti mubadde mu london obawa these are mm. documented olina okubeerawo eprograma mm. aga nti what are the many features in london because in future the rusk yagendayo bateyagendayo naye nga bano babitegeera mm-hmm. the president has several meetings atambulira mu helicopter which means you must have several teams on the ground mm. oyina okubeera ne tiamu yabantu kumi kituufu gyalaga yonna nga mm. gyebali kanfolohimwenanerikopota mm. kakati ebyo nga tosobola bibuulira muntu atasoma mawulire mm. waliwo gwe nagani naye omanye nti wastupe wy tikati lwaki owa vidiyo takuba nekamera nibuga nti abakulembeze bekutte mungalo kakati asooka amukwate nesmedia has not asserted itself me i don't have a stick i move my face don't okay. you know me mm. gentleman mm. Ah, you, mm. you move me around kakati mwe mmwe temusobola kwerwanako mm. do, do, do soldiers get stickers no do policemen get stickers no yes doctors don't even get stickers the mm. moment identify them identify mubuuza gweotambula oti nti abamanyi ah, lirina omwemereko dokita kakati mmwe ah. eyammwe mm. ekyammwe ekyabalema minisova kitugenda kubasaba nti eh, okubanga bannamawulirekaadi zaffe ziba zikumala bumazi taliki nkata namawulire akola ng'omuleka nga tabunayeokuba nti mutuwa stickers esatu zokka ezigenda okubanga zikola media houses enamba tekiri fair exploratory a journalist must move with what lekakatiko kankubaolidde mm. bo tebamanyi management ya institutions ezimu mubawadde kaadi nnya manaje atwalako eye neya mukazi we batambule musigaza bbiri okujjako nga mukozeyo omukolo museveni nayita abamawulire ne mutagendayo bwekyetaagaetulina kutambula journalist wouldn't be having stickers muzeyi tamale tutandike nja tutandike n'ensonga eyokuba nti nno uh, kino okulabula okugenda eri uh, prime minister owekitiibwa honarable nabbanja nti ensonga gy'olimu eyokuba nti okugabiraku abantu akasente obuzibu azinda ku byalo bingi nnyo era nga nti bavuddeyo bagamba nti lisiti eziwandikiddwa batamukakazibasa ku byalo lisiti zirimu baafa zirimu amanya ge batategeera era nga sente zigenda bazitwalira abantu abatamanyikiddwa so ensonga ebire nge tunulwamu nzetamugate ensonga yanabbanjawamu n'omusimbi <coughs> ogwavudde mwayemefunabbanja yawedde omanyi nze tumi nze siri mulebeezi hmm. i lose my friends to the mafia hmm. nze sirebeeta muntu nabbanja wouldn't hmm. have accepted to deal with this issue she is new and jo she would operate under guidelines from the president uh-huh. kakati nabbanja webamukubidde wasose waliwamu nabbanja yahamu era nga luli hmm. hamu yakwata emiliyoni kikumi oyo hmm. sirugunda hmm. baali tebamumensoni nze nemumensoni was mentioned by the president hamu yazzeeyo n'abawa miliyoni bimeka bitaano mwasatu baba babadde bazibiddewo awo hmm. nabbanja nazisevinga what is he doing there you go to a lodge and make your love ah, munatusonyiwa tugende maaso muzaita tugende tugende maaso you hear this idiot no no no no never mind tugende tugende move tugende cannot uh, why do you tell me not to get it to get to mind when he shouting okay it's, it's going to be sorted it's going to be sorted yakati hmm. omulaba ono mm. what happened mm. the following day mm. you see honest people nga bo bannabbanja they don't how the mafia operates kati bamuwamba dda if there was a qual mm. on who should get hamos money and nabbanja decided to take the money to a proper place mm. what force nabbanja the following day to take 50 million to the archbishop, to the archbishop. Mm. zeitamale lwaki okiresemuanti nkubuulidde ate nayogera nagamba guno musaala gwange nga tegunagwako ofuna omusaala gwa sente meyagambye azatereka azakunganyakasaalake singa ngaafuna gwammeka what the purpose of nabanja togo to the anglican church yali yeyamaddeokubanti agenda kuyambako ku kyaki okuba tyabakwasizaako najja nga kunganya akasaalake ah, yagudde there was no pressure to take the money kati alina okuexplaininga mm. sente zino elhamu zeyamuwadde zagenze ku akawunti ki mm. alyoka ate alwane na kino abanyankole bakugamba nti embuzi yange lwebula oba endiga mm. empisi y'okukyalo byofulumya obuso bulimu ebyeya byendiga but she was very clear nalaga nti sente zino zagenze ku akawunti eri mustandibank akawunti eri mustandibika bank ani sigende tolewaayo the auditor general of this money is Museveni himself. True. Sent auditor general audits money from parliament. Mm. This is the government money. Mm. After six mm. months, kati bano baamubaza ne bajja ba confusing the two into one. Yeah. Nga kalolo okulutwada bolinga. Mm. Eya account I challenge nabanja. atubuulire babakyusiza basignatories. Yeah, still the same signatories. Yes. Museveni yagisayininga. Mm. no kweyatutte sente sigene tulibebaani nabbanja because i want to help these people nze banzirukako ne bagenda hmm. the only person who has not run away from me is mbuga kubanga gwe bakugamba nti gwakuleetedde gwe bwenesiba ku mirundi zinguduka <laughs> <laughs> kakati nze nkubuulira hmm. ekyokubiri abanyankole bakugamba nti wider museven nakiwandiika wano obutabo leero eh, bungi ah, njagala kusooka kankwebuko butaano mm. akatabo kano mm. nakawandiika mu biri emeka akatabo ka 213 novemba 25 gambagamba understand mm. tuina mu byobufuzi kuba terminologies tebazimanyi we have a politician mm. we have a statesman we have a revolutionary, a revolutionary. Mm. A revolutionary changes society and it does not have time limits. Okay. A politician is a capacity and Bobby Wine, opportunistic to win the second election. Mm. A statesman works for harmony. Okay. Harmony mugwanga ggwanga. Mm. Kakati Museveni ayina ebi elements ebiri. Si politician. Hapana. museveni is a revolutionary kanteri ekyo sije nti obote use the political expedience n'alimba abemmengo within eya yali abakubi museveni talimba ekyo tekijja kusoboka mm. yes ekyagi temuli sente oyo museveni mm. teriyo kakati bo bano buno mbuguwadde oh, pureezidenti bwe twali tugende mu kalulo mm. yampandikira ebbaluwa nagamba hmm. obutabo bwaffe obunoonyakalobuddemu obufulumi ne batuula batumwebaze ne bakolawo ekyabuŋende nfuuka embwa yaabwe hmm. mirundi bamulonze kakiiku kan hmm. use this brain gwe tumwebaze ne banno nti me you can use me as a hunting dog kakati kano nako puresidenti yayita baliders bayagaliza bannauganda yes yayita yalina galuga nakola speech very impressive speech hmm. nengamba omusajja ono kamufekisinge nezira speech ye nenjijjamu akatabo for future reference hmm. akugamba ki akugamba eddembe ly'obuntu hmm. okukuuma obulamu bw'abantu okusoma kw'abaana okuteekawo emirimu mm. nababalira neteba omuntu sente bwasana okukola ekibalo ke hmm. this was at galuwa nakugamba ebyobulimi eh, so hmm. nkugamba hmm. nti baayina tebategeera nga tuze ku nsonga yyobuyambi nkugamba nti therefore It is important that the retiring president ensures his successor does not undermine his legacy. Mm. President Yoweri Museveni pointed out that he does not care about his legacy. However, this is important. Mm. Ugandans will remember Museveni among other achievements as a man who restored the peace, stability, and human dignity, and rejuvenated the country's image. Mm. Ugandans, for the first time in history, so soldiers who don't rape women, who do not kill with impunity and don't steal from the public. They remember mm -hmm, in the 70s abantu bino byolaba bino mm. abantu the 70s and the 80s people would scan of the forest on a daily basis mm. to retrieve corpses of their dead relatives. Government soldiers would take their victims to this slaughter dungeon and leave them there. The place became a mortuary of sorts. A group of youths permanently remained there to depend on the income from relatives searching for their lost relatives. Wakati ate abantu bagenda ku polisi ne mu za maji okunoonya abantu baabwe like in Amimi's time mm. very dangerous Museveni will be remembered for the pro people policies like UP, USE and Tandikwa, police parity for all of three and fair elections right from the very level Therefore, no retiring president will wish such achievements erased by his departure. He therefore cannot hand over power to a person who threatens to undermine the above. In the case of Uganda, these must remain monuments for President Museveni. This explains why Moi did not rename Kenyatta's monuments after his own name. He put up his own structures. Even in his early days as president, Moi insisted on following the Nyayo philosophy. employ walking in the transport system kati bano abantu be tebakimanyi hmm. nti tukita giving capitalism a human face capitalism is not bwosoma kalumaxi yakyawanyo capitalism kakati ye museveni yagatta abantu ba uganda bobaga nti musosolist bobakuyita hmm. kusosolathese hmm. are social insects socialism comes from social insects communism socialism tumuita tumuyita nakalyakanyi mu mm. luganda mm. ushare in socialistic society yeah. communism tumuyita mpale kumpale capitalism tumuyita nasi wa mkange you mind about yourself. yourself on that. the moment you allow capitalism, because capitalism will defeat the communism, mm. kakane tujia ne capitalism, kati tuchita hybrid mu politics. You get one, you borrow here, it tuchita hybrid. Mm. Kati why does Museveni give these people money? Mengo government yawa ku Baganda sente. bano sente alese lolofamaskimu nebazibba benyini yo sibbi bagibba nebagibba president nagicapitalizing by 90 billion hmm. bagitunda 45 billion e, e, e, nga bebajesulidde hmm. many members of nrc borrowed money abantu babulijjo tebazikwatako luwero twasifan kiseka nagibba anofan from luwero hmm. kakati why does museveni bring these measures he is trying to give capitalism a human face nti ba rotarians bani abagagga bakwata sente that's what this young man is doing hmm. ono ono mutani wange hmm. weare close relatives yesati nkubuulya negambaakyakyebuulira hmm. tikakati bwe batategeera meseji ye bo ne balowooza kubba why does this man, man bring pro people policies to, to alleviate the impact of obusuma mm. up abaana basome ani abaana era besiga ekigwako bamwyitanga bonna bakonenemugaba besiga agenda kugwa mm. eyo reverse psychology musevery gyamuteze oba abatalisomye basomyeko ee eh, eh, omwana wa p6 wa p7 tamanyi nakwogera luzungu yes ate yalibadde atya kati yali bete agenzeeko nemukibiina kakati nkugamba ti unless museveni tells his people nababuulira why are we doing this you think this man is the richest man no. mu uganda no. lwaki ajja naavaayo one alina omutima mulungi mm. two akugamba taata abantu balina okuddiza ku bantu abagagga bali wano bemutieni eyatero baani baleese ziriwa the, the chinese baleteziriwa twamanyi mm. nti abantu bayinza tebajja kugumikiriza kubazayo bwemubazayo bajja kuyika mukibuga bakolerayo ti mm. kakati unless musevenis team musevenis program sife musevenis program isisaid is paris nti abantu bebenyini abakozinga problemu ababa sente mm. balina okutulana bababuulire what am i doing this why am i doing this yes. what, what am i doing this mm. i'm doing this to ensure nti we insulate the population these peasants who could riot sente zabwe temuzibba sente za upa temuzibba sente za nadi temuzibba bani abazibba abazibba bamukyalo babubi waini olabyo sikanda erimu ababubi waini muzeitamale olaba nabbanje omulaba wanensonga gyatandisakyokubanabbanje agenda kufuuka nga gundi kinkoze bubi mm. when i was looking into my books akatabo ka gundi sekalabye i was rushing mm. akatabo ka but it would be better to give nabanje copy mm -hmm. of akatabo ke nawandiikako nantaba okay. nantaba mm. and na, nabanja and sembot ate nabanja ali why because president museveni ne cabinet mm. nabaga nti mulimu factors nya as a political scientist ate batali bemakerere makerere mm. teriyo political scientist abogera gundi yayogera badokita mukwaya baprofesa mukwaya bavaayo bano bagundi abaali abasajja abogezi kakati nalimuga nti gundi wa political science ndeveresemanyi ndevesa <laughs> kwa history baprofesa simambi abali bayibula nti bavaayo mm. kakati e, if your political science you can analyze Museveni's cabinet, mm. one, he wanted to delay, to undermine the succession battle. naye mwenyini akimanyi nti waliwowaliwo ah, abateekao ne tiimu zaabwe naawe olina tiimu yo wagatulawa nga agamba munne nti banee munsonyiwe byembadde nkola byonna mu binsonyiwe kubanga nemirundi eyo wadde sobola kwogera naye nze mm. if you don't undermine my projects ntipuwa mirundi is helping you nja kubakuba bakube nobutambi obulidde ati mm. kakati nkugamba nti he delayed that battle yes mm. two he handled the military gemuti ennyo nagikyusa kuba is asserting himself oba mumulowooza nti agenda mm. izo chenji ziyakula zongera kumazi yes. munyweza au munyweza yes. nagena mu parliament najayo katagaloza katagaloza yali azimbika kakuni katagali lweyagamba nti nange nzikirizanga endenga independent lwe yalunzinga how can president allow an independent speaker you are being accused of being independent and create an independent speaker yajja natuulawo mu ntebe bwati hmm. no president could do it kagati nagamba olanya naye namusala buyingizi nti obuyekera bwange bwe bwakutaddewa so simanyigo simanyigo mm. who gives who pays the piper controls the tune emisage yali amusindikira era bwolaba kabineeti ya museveni yonna weya nabbanja should be careful mm. abantu bonna tewali yasanyuka muli safa ya museveni abamu baali balowooza kufuuka kwa prime minister olwe yakuba ebipande the right honorable prime minister ye nga yakyegabidde dda mm. waliwo abaali balowooza obwa vice Kakati, Museveni disappointed every body in this government. Okay. This new government. Mm. Kakati bo bano abaali bamaze okukola nga bamaze okukola structure yaabwe bamaze Museveni omubalira mu bagenzi. Mm. The post Museveni era yabakuba naye basirise. Mm -hmm. I want somebody to tell me ne mu intelligence ya mwefu bonna basaana kuba tewali yasoma intelligence wano. Mm. Look, why is there persistent rumors that the president is dead who is circulating it and yeah. for what purpose because bwe mugaa nti president mulwadde oba afudde oba akoze ki investors don't come you scare with it. yes mm. kubanga mm. uganda tetunafunayo anodale succession yeah. tanzania yo kati eri sitebo kubanga bali abasajja baleeta sente mutemubamanyi sente zifunibwa mu buzaale nga bakwini era mubobisibuka obuliko zitebaliimu bakabaka ba saudi arabia sente nezifunibwa ba birugesa ba innovation mm. sente nezijibwa mu banka kakati bali abasajja abagala okuinvestinga mu nsi bajja nebakugamba nti wena imeka efactory in tanzania o kenya mm. o the member states of east africa the goods will kakati nayita bamirundi bayo abagezi nti tanzania kenya balina akavuyo kabwe naye tebaba economy mm. mu uganda mulimu corruption nakugamba nti omusajja yali agenda okuzimba inlandport n'ekyapa bakyebba omusajja mukulu mugende etolo mubuuzi bamuirumba ekira ekyapa nebakitwala tufula strait oli ne bamugamba tuwe miliyoni za dola tano oba okumewantukwasa omutwe nadduka inlandport temugirina mm. mm. kakati mm. ani oyo omu kubanga abantu bakiwulirako nti rumas abaganda bakugamba nti munkyamu mwemuva egolokofu e eruma repeated tewali omukka tewabula mm. muliro yes mm. kakati bano ababika puresidenti bamukoze akakodyo kali bwekati nti whenever the president webamubika appears on a function what if somebody is attracting you to that function to assassinate you nali mu state house nga bagamba bwokwalinga yenze okwalinga okwalinga okwalinga nebaga yiwa stupid <laughs> nze tosobola kuga nti okwalinga nemukwata hmm. kubanga i just say zero on one thing is what okwalinga says is it correct netuzirowinga bituufu oba si bituufu hmm. when we know that he has some element of facts bivaawa this is what europeans do basobola okukufunira yunifoomu okuli epeesa mm. nabagamba nti abaisirairi basindika omusajja esiriya nga muisirairi wa mm. mosad mm. nabeera mu siriya nga ye environment nga bano bayingeni yamazi abaleeta eminaala gwegenda ogunjagulwanyisa paka lwenaakagatinjagujjawobatandiko nebatekao nebatekako njagubangujjewo banabasajjaanti nkubuulira mm. nti abasajja abaisirairi bakwata wa mosad nagenda esiria nakulirayo mm. nga good environmentalist nalagira okusimba emiti naye enyonyi za isirairi buli ewaali emiti zakubangawo lwaki anti nga emiti kabonero mm, mm. nga buli omusajja ono weyasimba omuti bakolaki kabonero abalasha be bamubayamba babagaa nti lkwate the pattern of emiti egyo lwaki agisimba mu particular process mm. nabagaa nti mukatabo ka bobi wai nembagamba ti powering power gund ono gundi wamu gwemwakubanga mu bantu tiagas nabagaa nti mutundu ye patterniye when they want bobi wine to address a rally tebamukuba nayeatambulira kwa agenda egi mm. naye lwebagala okunafuya museveni mu kitundu ne kandidaeti wa museveni bakubatiyagaasi abantunebanyiganebamuja nemukibuga bobiwairiamutwala mubyalo gavumenti yafunye obutrilionzr3nekitundu okuva muimf era nga abantu baliosanga ah, kukasimbi ako bona babafunyebadayana ah, e- e- eh, bwebakoze akabadi kaabwe mm. thats what they do they create akavujo mm. kakati mbabuulira you go to hospitals even some beds are empty abantu bakyafa era ku nsonga yenyininyinaye neyakozao akabadi ke ne banne mu gavumenti ne bakola akabadi museveni naati ku nsonga yebakitegeera kirikugambitanda nti ye museveni bwaba apulaninga bali ababbi tiimu yokka etuula okulowooza tuli aba tiimu yabafeera abali ku serena nange the ministers and talk to the permanent secretary. Permanent secretary. Yeah. I, I don't want to be... Bari yabo, bari kati onabata chavala pa wuu. The world debate is about demuko. Yes. Kwa mtu wambu uza ne hey. tarichi wakaro tubule mumba mumu manyi. Yes. Between uh, Achenga na hey. uh, Atwini uh, Diana, uh, who is the minister? Uh, mumbua. <laughs> any person can have mm. a system. Neye kakati, you do, the, the vice president, mm. former vice president Kazibwe, mm. is a senior advisor to the president on health mm. where is he ayogerawa ono omukozi eyampaabiramuwampaabire wa president eh? ayina okutoka mulingo amawanga yabadde luddawo all these people are useless mm. kakati diana nga bamulagidde president nayogera nti bakulagidde so, whatsidea alimuyoloddewo baligenze bonna but again ku nsonga kuba ddala nayayolebwe president yavudde yavaayo nayogera president just political statement eh, kyakolawo mu byobufuzi batugamba hmm. you must walk the talk but but but but talking about corruption i can accept on one thing hmm. nti president becomes a victim mm. in the political science if you want to win the, the, the, the become a victim hmm. nabalagira ne bagaana aha nonkolaki nogwakitnagamba oli ku sande tuja kulya kwogera ku nsonga yokuba ne batula ne bakola akabadi hmm. akabadi kaabwe kafiiriddemu aba naye baddayo nabwe kyembasasiramu kiri kimu <coughs> they are going to be hated throughout nti gwewakola akabadde nogana ebitanda noganaki lumu kambabuulire hmm. temujja kubeera mu buyinza olwetime even the soviet union collapsed at 70 ole bibaddeyo nakwaba nga linga mweru nga zaali tumuyitakolaka badini mutisaakudayana mpaka namu ye nanyekumulagira yakolawo otinkubulidde ye yakolawotobalabazembagamba mm. nti confusion gyebaleese eri egi tewali kiriya baba basobola okukyusa omukulu yakoa lusoke lusoke sigenatolekwa akawunti yonabanja kuyatadde sente ezirusekesigenatolekatambalaibasosookuba mm. babe nenzembagamba ekintu eki nti kano kalulo kajjakubenkoko kumaje mm-hmm. otyanga nnyo ekintu ekikwatira abantu ewamu notandika okubuleminga abantu babatta abantu bajja kutta bobaddayanbuliayinaobusunuyafiddeokumtkatagambaaoe yes, we have two fools. A fool who fails to adhere to Museveni's syrup, J. Peter syrup, mm. Nganza atambula na kani. Eh. Kakati, mm. naye ate fool huyu, we are going to Mudwari, yes, as in a day na tiri vitanda na uki. Satini de katiri. Kakati, how are we, because COVID, aita mu phases is satu. Yeah. The first phase we are protected by the president, mm -hmm. never bear. Mm. Thinking it is insecure. second phase bagituddemu abantu prominent people to prominent people linya yo mu intensive care nti olabe olina okufa bakolereko publicity banyigiririze kakati mm. naawe mm. mubye mubye buli wamu mm. naye mwabatakutamu abaki mwabatakutta mulimpuuta kakati what we want today let us prepare for the third phase wev ejja mm. kuba covid yayita muwevu zimeka mm. eyokubiri yenetugoyezaati nga ebitanda tebiriyo nabikeka kati kyembuuza one i would have expected nabanja mm. an active prime minister omwenda kugambye wali ti bwotatandikirawo politics is perception politics is perceptionkyojja nakyo kyo eh, eh, tukitagirira marketing ebyobufuzi yokata nimage before you join the politics nti bukenya insulated from gond bukenya nebwakisinga omukazi nebwakolaki tebamuga nti vaako ye bukenya yoyo <laughs> mbabazi bwakisinga omukazi agwaugunda bwakisinga omukazi mubantu agwa mm. matembe yeyita munadiini bwomusalaba ekifaananyi ngaava musabu bukenya nebmukuba ekifaananyi ngaava musabu kakati nti enkofiraansi itambula nayo mm. eri gyomanyi eyafkakati mm. nti oyinza okuŋa nti mirundi tumukutta ekifaananyi ngaapa musabo nti nakyoomukereziaomwami yansabye ekitabo kyabasamizmukereziya yinsuleti nti mirundi yakubira mu situdio akuyoola ayigerira marketed myself with that image nti tegaba amawulire nga mirundi akusitudde mu studionsabaulize kanene nagenda ku nabbanja mm. wali omwami yansabye ekitabo mm. kyabasamize nemugambanze nawandika ekitabo nti the role of witchcraft in the malicia society oja kimpakasitasisibwa ya gavumenti efe anti abalogo temubayina babbiwaliwobasuma waliwokyagala <laughs> naye ffe tubayina kwata ku motoka zange ogisetekale tugambe nti nabbanja mm. yalibadde yayinspektinzedda ebyatuleetera luli byonna eh, obuzibunayobe visit with rusoke oxygen companies we should look at mm-hmm. the allegations unconfirmed reports that companies like enekola eh, amabaati eyokumukaaga mm. offered them free oxygen is it true or not mm. nabano bebatuse okutwala e nairobi mm. katonda abalabula singa tufiiriddwamu nga kumi nga gagenda agagabba sente agako how can speaker go to another country when you have nabagaa nti muswati ekyamuleetera obuzibu mm. e, e, gundi e, swaziland yagwamu enjala yalaga mu hoteri na famire ye if thereis no food in the, in the paris mm. gwogenda mu mugundi kakati nabbanja yalibadde yalambudde dda ba oxigas yalibadde yalambudde dda Eh, ababembala batugamba mm. yali badde balambudde is it true is it rio kubanga president bamukwatako nebamutwala mu factory ekola batles nebamulaga lediyo ezitaliyo kakati nabbanja mukifo ekyokutwala ndowooza bwe yategedde ti president ataddewo puleya gundi naye nadduka nagenda enamirembe miliyoni aga wakatula muntebe ogaba miliyoni atano bonaomalamunogaba mumeka pulezidenti yava bagamba hmm. balekawo byebasaanidde okukola nebakola byebatasaanidde era tebalina mazima enebwedenawe nekyaje nakoyina omuntu ogulinga mangada hmm. omanyika dayana yakawa akapapula bwati nga nze nabakutte dda ku byuma hmm. tibwetugenda mupres mugundi brifing museveni ayogere ku mirundi anjogerako ati ate bwe tebakimanyi wen yugat museveni antalk about me ategeera akuyina yabaga mugende muwabiri kaisanyekubana n'obusajja buno nebuba biliyoni zange bwajje e- e- e- ekibuli tewabeerayo ejeneza gwe twayawukana twayawukanaubye sente zange bwefudde kati omusango okutambulira kugonde ku nfudu waliwo isu eyoasweit akati nkugamba lusoke wodmove mm-hmm. throut oxygen companies with the same on ku issue yenyini mzee tamale what what issue two njalo njalo kati ya sombazi of evitanda hmm. are they now making evitanda what do you know you need them cover they are ali entwench tine tumwebas tumwebas ne muenda they are very dangerous ferons be balweta no no busuma mu family ya museven one obo bubi hmm. era nka kubenda ko zinuka babu binka babu binka babu binka temwebaza aliku serena kati nvudde kanga mulaba dira dere ya lasfero era obuvubuka obwo bwe bubuzabuza ku gundi mu kwezi ku gundi kuoba obuuma obujja mutuusa mutwalero ku ngeri muzee tamale waliwo ishu yokuba tino abantu banja abamu bavuddeyo nga bakozeerako hubs isoro okuba kakanya covid-19 wono omwami yakola covid professor ogwanga naye ensonga iyo nda nakyaganya kuba nti ekkiriza nti eddaga liweza bwewewaabwe kama ikamba bolize whatever you are doing ffe twabirabako mwibwe yali aweza emyaka makumi abiri mu buyinza hmm. bamufera bamubba sente nebakola kemery tyawonya sirimu hmm. nebagenda iwasinvitednairobi nebakola wuhuluka hmm. nasembulinga bayiniya bonna wuhuluka eriruddao eringa yamu kiira najjayo omutwegwe nengalabyekulo bajja banoni profesa mwe bajja banoni kati ono bamuwaga bamuwaga abantu babadde wano baprofesa salivani mm. nga banambatya tebabakkiriza omusajja wa kansa balwana naye bulwanyi mulamuzi yamala okuvaayo kati ono ogwange ogwange kati mulimu abamupiramu ate eryono omukazi eryono omukazi adivaiza wa museveni eryo liriwa mm. e, eriri dawa yako iko wapi wewe mukazi dawa yako iko wapi wiki museveni ronkiti dawa yako iko wapi mama mm. dawa yako iko wapi muze tamuli nga tuvudde ku nsonga yasente ogwanga kati tomulaba nga bamuwadde olabaaleeuganda nebatekakongonansi mayiringa naye hmm. nansi mayiringa kamba buulire hmm. abaganda bagamba abaganda bagamba nti siryalaga mubiri hmm. where is the dianas performance that must be highlighted in red paper compared to where tewali ah, ah, ah, obwoya buwadde sente nemuddamu nemusoma kakati tumye watizimkuba nsijja kukafuna yenzambula nenyondo yange kamu niyami aisimasiovid nebwemba mufunye mm. sobola genda malwaliro gamwe yave kirini kyatewonga mbikwatamu nti ebyabwe veke bamuwanabamuwana kuba waliwo abamubira eryono omukazi liriwa pulezidenti lyalonki nga liriwa ejagala tubadde nalyo mm. naye nga banamba atya buli omu bamuzikiriza buli omu bamuzikiriza banamba atya lwaki bazikizibwaomuvubi eh, tajja mulambo mu nyanja they are the beneficiaries abaganda batugamba nti omukazi asiiriza entamu agikombere mu ffumbiro nti bakoze akabadde ne batagula bitanda ne bakola akabadde ne bataleeta oxygen bazibbiira badduse bagula bizimbe apartiment nga mufudde naye ku luno abantu bajja kuza balanzetamnga tuva ku nsonga eyo Ah, muminisita omukyala kasajja nawoninga ah, abakozi ba gavumenti batekino singa bagamba tebalya nsimbi kasajja simubala yogera omulala kasajja ne bakati naga nti are ah, these idiots still breathing uganda ni air eh, oyo mukazi akulo yabakwata maisi akulo naye alitikiwaka waliwo lwojja kusasa the europe with document fe abali wa two documenting nti ekisajja ekireese omunaala ku kyalo kitutte mm. eh, abaana bakyo bajja battanakyo bakitte n'enyumba bagikube gwe linda bulinzi balwale bwoyogera bwo tunogamba nti president yalagira akulakwata onatabakwatamutena bwakuwuliraagasajja gano gasomako ebye kenya muyi yagamba omanyi muyi bweyavaako mm. babatuma bamuyi ofanes babayula gavumenti empya esokera mm. kugundi kanka kusomere olabe badayana bwe bagenda okudduka mm. a retiring president must ensure that his successor will protect his security and protection from persecution. Mm. He should also be able to ensure his welfare. As the people move closer to a global village, internationalism mm. is also closing in. This means that we are having new generations of rights what was not considered as human rights violations mm. have become so. The internationalism through uh, new agencies like the ICC mm. is intended to keep leaders in developing countries on their toes. They use those who have retired to shape those taking power. Mm. Therefore, a retiring president in choosing a successor must bear this in mind. But when he has when there are two scenarios mm. where you can choose a success and where you cannot. Okay. I'm addressing a situation where you can choose, you can choose a success. But when you are no longer able to choose to a choose. success, mm. this changes. Okay. Mm. Finally, a retiring president must ensure he retains some influence in the body politic of the country. Mm. The soft landing has always been retention of the leadership of the party in the case of a ruling party. Mm. However, this renders the returning president to easily come into a collusion pass with the new president. The situation becomes worse when his party is not the ruling one. It is what is happening in Kenya. Former President Daniel Arap Moi refused to retire and still participates actively in the country's politics. At times taking sides in very controversial government policies. This has helped him to remain relevant in conclusion, what protects the country from bad leaders and national institutions that can shape a leader's conduct and behavior? The country's institutions should make both the entrance point and the exit doors wide open. Mm. why is it that in many countries mm. a person who has come to help people gavumenti atolejeno dinotuhere funanta bamulekayokula bakimukolako ntekaikola bamutwale mukooti bamuvunanazana individual mm. nomulamuzi yafa mm. nomulamuzi yafa babakubira mukooti okutuge kitata yababali bafuluma wazikaikola defending his cows abakoleddemu bwe mutyo mubajoga mujoga abantu abakoledde to reduce it to an individual kati nabbanja mm. will end up like nantaba weewaawo omwami nekambuza adrian okujjako nga bamuyambye nafuna nabeera protected era nawandikako nawandika nigandi how do we protect nantaba nga nze maze obategeera nti museveni agenda okukola ekintu nga hmm. bamusoseeyo dda temwebaza agaye ntali muserena ayogere ntali muserena mukube vidiyo <laughs> kakati bali enyenyi ya icc hmm. baganye okutemba chairman yali muddwaliro yekwesi abasajja bagenda kufulumya list olabe bwe tuboogera babadde bakuula abatunda sipeeya w'abantu hmm. olabe bwe badduka wano bajja kudduka kulaba ayingira kongo kinsasa kababoogere kabalangirire ekikumi ekkumi n'abataano mm. ababadde mu malwaliro 62 surgeons mulabe omudduka e bwebudukakati e buli mukinu babwasa mm, eyala temuliwongoya e agenda kimu eyala sekretary gena agenda mu eyala nonono siddaongoya mm. si sekretary gena wano ate akimayoki how can the secretary gena go Eh, omwami nekanguza adwena agenda kuba yesimbu era ngaavuganya ekigenda obubi the moment you look what a, eh, a eh, gund uh, east african community mm. as an extension of the civil service to failure goes these are region that's why Who's Uganda, the failure? Uganda gets deals Who is the failure? loses deals anti nkubuulidde hmm. nti ah, mwe mutunulize rwanda beesindika hmm. ne kenya beesindika mm. ne taipu yamwe yabambidde bagenda nebakwanira n'abasajja nebalwanirayo mm. nga balwanira basajja abawana mm. kuba bali abasajja bekenya bagagga bali bagagga mm. kati abakazi bano bagenda kubendako bakubi bamuziki balungi nnyo if you are selecting a person to go to the facal community mm. you are selecting an ambassador because the, your representative mm. determines this is why i tell you where do you find a country mm ngaomusajja eyali first secretary revival mm. amanya musika is rotting here where do you find a country nti yali speaker wa east african parliament mm. asaba museveni mulimuziwa ono mulenzi akolawo this would be a training gundi nti mm. after a regional body go to continental okay. naye mwe bwebaali bagala okubba sente baleeta kazibwe mm. nebamubirako sente kasajjakakadukanomuto wako kekwese tulinda kuluzaagendawaagenda eh, eh, eh, atwaleyo obusiru bwe abo temubawa <laughs> ensonga tugivuddeko omusaitamale Eh, nga lumu omwezi guno gwenyini ogw'omusanvu emisolo hmm. empejatanio okubanga giruma era nga hmm. waliwo ku misolo egimu egiriko waliwo omusolo guli eh. gwayogera ku mafuta era nga hmm. ebidduka bina bigendako bikalinga omusolo ogwo naye mu nsonga yemu niwabeerawo n'ensonga yokuba nti minisita muhwezi avayo nalangirira nti genda kuza omwezi nulwe nyininyini tugenda ba buli kintu kakitegeabuleete mukube genda kuba obutambi bwonna nevidiyo era nga ne kampani egenda ya barasha ani ani egireeta bakaleeta bimeka nakuba bino ebyagundi mu emotoka za uganda zikona akagere buli mwezi batubbe temujja kubba bantuanti wano mu uganda tewali opositionnedda nedda tombuli ebyo babulete balabe abasajja bano bajoze enyensi obusuma butuuse webuyingirira motoka abantu bazikwese gomanyi wat itminut diyuno how many vehicles abantu zibalema okujjayo nga balemedde okusasula galaji i was talking to one of my drivers nemugawerizimaika mm. nti erimugun gireeti ngi parking kuba nsasula sente mm. dyon bamanyi tkunjeri nebutula gaabakubamubireete njakubulya president bani ababirimu omulasa baina abuliddwe ebyokuba agende asima amafuta noga nti abalasa eh, nti the role of the russians here mm. kuleeta obuuma obwo russians nawandikira abachina bano mm-hmm. nembaga nti the chinese influence in africa kakanbawandikiraabachina tibagenda kubeera wanoate mm, ayimuabazungu tebabagobye balesa akawuka mm-hmm. eh, who knew the representative of the world bank recently who knew the representative of imf every african country lulimubadde mugenda benjinge kati bazungu babazeniyo colonialism mm. ne omusajja nakuga nti nkuwoza sente ku zero interest yomugaging yowa peopleati omuchina agenzi nagamba nti abachina ekigenda obubakoba mu africa twengage in small things all of their projects mm. zirimu obubiddamu zibiki mm. eh, society abantu cannot accept era nabaga nti abachina nabawandikako mm. nembaga nti abachina bagenda kubeera shotrivot hmm. nti mhm. nabaga nti abachina finally finally hmm. china should understand that the project being implemented in africa a permanent monument hmm. that to that form the basis from which its reputation can be appreciated by Africans mm. or discredited or, or if. It should be noted that China has financed several projects in Uganda, including a nice cream plant, Kivimba rice scheme, and Mandela National Stadium. China should be mindful of the democratic process, processes going on in Africa, and its policies should not be very far from what America and European countries have deployed. Mm. China should avoid a status of Indians and Lebanese who are always targeted during political upheavals in East Africa and West Africa. Following the failed coup in Kenya in 1983, Angola mobs targeted Indian women and shops. This set of affairs happens when citizens perceive foreigners, that is foreigners, have taken over what the local people can do. This phenomenon does not apply to the Chinese alone, but Ugandans too. When South Sudanese perceived that Ugandans were engaged in smaller businesses which their people could do, it resulted into killing of Ugandans who once accommodated the South Sudanese. nabakulya abachina nti mugenda genda buli wamubbawo ababbi bababiddemu mm. abachina bakola amakolero abachina ugandan is asing chinese retailers mm. if the russians are involved in small things i would expect a delegation from China to come here to, to, talk about weapons zinobo Wuma muzaita male obuma buno bujja mutima gwokabiyakukaye oyo omukwezi ajja kudiba nabo butumwebaze bwe bubirimu nemwenda bwebuba buwakanambu be mukuvidi yaproposinga gundibamutaninga emotoka yonawekinduka kyonna mm. nabagamba nti when you read nantabazi story akatabo nakawandika nantaba the iron lady look the first incident was widely publicized by the media mm. many survivors assassination mm. why baali bakitunuddemu nti ne mu byalo batekeyo kamerazi mm. era nagamba kayigulanga ngenza ewuwe kasagama mm. namusanga akankana kani muzei do it to me nimuga muzei olowooza yakikoze the moment these thieves mm. will touch cameraman you live you feel olumala okujoka bone batwala 5 billion embwa ne bakanyuka ku jirikiti mu president office bajja bakolera bwerere nze ngende watali sente enkya bampita nininja kubatta buvugamu mm. bujozi kasita bumala okujjako ekintu ne buduka ne buzimba amayumba ne bukolaki akomewo ojako pologolamu yange mokwamwejetireko kuba enyondo kasajja gwe nenkutirawo nze nabugaanakatigavument kakati nanti abo bwali bwagala mm. amataala kamera zeyongere mu byalo yes kakati babukitegeera okay. kuba nantabwe yina okujukira yali akolagana netumwebaze mu ministry erimu kaba bukitegeera ne bukyuka eddiini nekomalwe wa nantaba okitegeeraakwatibwa naye lwaki kakka temumunoonya kuba kati ekinyanja kyava mu nyanja kakka nadeployi nga bakwate enantaba for what because these people when theyare talking temutegeere kyebaliko a person trade nantaba nga naaba namulaba omusajja agamba nti naligenda kula abaana essomero limanyiddwa yali alaga mu direction endala hmm. naye mbagamba nti ifunantabawuzi kami from kampala ngaasayira nti we ava jinja bwe balisigaye musezibwa basingana musezibwa hmm. ono yali asuza ejjinja takulimba nti yali asuzawobwe self explanatory gavumenti endala ndigikolera mu intelligence hmm. kubanga fekuba nenkuteeka waliyo obugulu there was no way mm. nantaba could meet this uh, alleged assailant at mm. sezibwa mm. from different directions ebyo e, e, e, enanga ebye ebyenanga yabyogera enanga gwe babyogeza kakati wait mm. nantaba went to kayunga police station to report an assailant who has been following yagamba omusajja wenti kuba mu bbanga n'agaana naga twende ebukolotewali abantu mm. booked described the man aina graves yadde ayambadde ga yekapise eh, sirifa dogs ezimulinonya mukibira nabula mm. era nga ayimbya amaje that was the first stories tuziina mm. fetetwerabira kakati what happened is tired of the kayunga police mm. of following this alleged assailant emotoka yavaawa yavaka wembe kawembe yeyatta oyo omusajja bamuyita sali ngaeyo eh, okumpiwa naye eh, kubanga how can you kill a witness i write in my book mm. nantaba the iron red nti we have witness police men dying in, in order to protect a suspect yes how could a suspect be killed, be killed or at a patrol vehicle nabaga muleta esimu mukwate oyo simu esali gyeyakuba hmm. mundetere mukwate mukwate yagikuba ihave the capacity kakati today hmm. nabagamba hmm. ono ye derayoni ovu magadisho ye yafuoyo eh, eh, yawunye derayonovu magadisho oyo <laughs> ali kutakaambi yatulazire nti kamera zaoyoniovu magadisho yagudde wat nabagamba nti nakugambye egyo ku sande mm. nti when you study alqaida oba terrorist groups mm. abasoma intelligence